чынжырда катушканын электр камсыздоосуна токтун күчүн башкаруу үчүн реостат бекитилген катушкадагы магнит талаасын реостаттын жылдыргычы менен өзгөртсө болот катушкага темир өзөгүн киргизебиз жана катушка өзүнө көп таарындыларды тарта баштайт темир өзөгү бар катушканы электромагнит деп атайбыз